音ちょうだいさあ寒さも吹き飛ぶぜこの熱き思いで愛さんさんと付き合うのガッシャン皆の声を高く高くと天高くその山の頂上頂まで地球の山に歌えに酔いしれて山が丘に椿を咲かせよう 山川 Yeah, っと日が出たけどまだ足らんねあの雲がなくなったらええねはいでは皆さんありがとうございました皆さんに心を込めてレイありがとうございました大喜利福竹グループさんありがとうございました青谷さんからお花いただいてますのでぜひ受け取ってくださいはい迫力の演技ありがとうございました